Pace a tutti. 20 minuti che suonavo e non ho schiacciato play. <laughs> Questa è la mia prima diretta. Mi alleno, pratico, medito. adultery. Música continua da solo. Ciao a tutti, grazie. Bello Antonio! Peace and love, <laughs> sempre. Ciao a tutti! E non ti chiude mai! Bah!